Итак, мы, мы начинаем прямой репортаж из места события, где мы проводим обряд э, жертвоприношения циклопа Богу. Богу говна и Богу говна и сундука. Давайте сначала мы глаз sopra abito Urano. <laughs>